Jeremia, die groot profeet van die Here, meer as 40 jaar harde pad. Tree hy op in die tyd van die vyf laaste konings van Juda. Dit is die profeet vir wie God sê in Jeremia 12 vers 5: As die voetsoldate jou moeg hardloop, hoe sal jy teen perde kan hardloop? En as jy net in 'n vreedsame land veilig voel, hoe sal jy dit maak in die digte bosse van die Jordaan? Die profeet wat 'n leeftyd lank moet profeteer. Ons gaan vir vier geleenthede saam reis die vernis afkrap van die boek Jeremia. En jy is genooi om saam met my hierdie profete bietjie beter te leer ken. Wees gewaarsku, ons gaan net aan die oppervlakte raak. Die gedagte is dat ek soos 'n Bybelse toergids jou bietjie blootstel aan die profeet wat na ons wete die tweede langste opgetree het, dit is net Jesaja wat 'n langer profetiese loopbaan het van by die 50 jaar. Jeremia tree sowat 40 plus jaar op. Sy boek is die langste boek in die Bybel versgewys. Kan jy glo, dis die grootste boek hierdie 52 hoofstukke in terme van verse lengte. En hierdie boek is die boek van 'n profeet wat 5 konings, die 5 laaste konings van Juda beleef. En daarom is dit belangrik en gaan ons in hierdie paar weke bietjie leer om om die terrein te verken en veral saam met drie konings in wie se tyd Jeremia uh, lank optree, naamlik koning Josia, uh koning Joiakim en koning Sedekia om sy profeseë in hierdie tyd te plaas. Maar kom ons sluit aan by Jeremia self by sy roeping as 'n jong man. En ek is saam met jou uh by Jeremia hoofstuk 1 vers 4. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel, letterlik in die Hebreëus gestuur. En hier is die roeping van hierdie man. Hierdie profeet wat ehm um, optree ehm um, vanaf die jaar ehm um, wat wanneer koning ehm um, Josia koning is hier rondom 626 voor Christus begin optree. En die laaste spore wat ons van Jeremia het is hierso rondom 585-582 wanneer hy in Egipte opeindig. Maar die Here kom na hom toe en roep hom voordat jy gebore is, het ek jou geken. Ek het die eerste skuif gemaak. Jy is myne. So belangrik is hierdie woorde terloops dat Paulus later in die Galasiërbrief in Galasiërs 1 dieselfde taal gebruik om sy eie roeping as 'n apostel mee te beskryf. Jeremia, die superprofeet, die geroepene, die een wat deur God gestuur is vir die nasies en die eerste deel van sy lewe vanaf 626 voor Christus tot met die val van Jerusalem 587 586 is hy die profeet vir Israel en daarna tot aan die einde van sy lewe as 'n gevangene in Egipte is hy 'n profeet wat teen die nasies profeteer. Jeremia se eerste reaksie op sy roeping 1 vers 6. Ag Here my God, ek kan nie, het ek geantwoord. Ek is te jonk. Ek kan nie goed praat nie. Soos altyd, jy onthou vir Moses, Here ek hakkel, Here ek is te oud. Jy onthou Gideon in Rigters 6. Here, um, ek ken nie amper nie eers nie. Uh, ons glo amper nie eers in U nie. Jy ken Jesaja in Jesaja 6 wanneer die Here hom roep, elke woord op my lippe is onrein. Die bewussyn van onvermoë as die lewende God aan jou deur klop. Ek is te jonk. En dan sê die Here, jy moenie sê ek is te jonk nie. Geen verskoning deug as God aan jou deure klop nie. Ja, terloops, ek hoor baie mense wat vir my sê, "Ag, wat kan ek vir die Here doen?" Iemand sê nou die dag vir my, "Ek is te oud." Ek sê, "Ja wel, Abraham was 75 toe God hom opgekommandeer het en ehm um, Moses was 80 toe hy die volk uit Egipte moes lei." So, ehm um, jy sê jy's te oud. Of jy sê ek het te min in my hand om vir die Here iets te doen. Moses het 'n kerie gehad toe God vir hom vra wat kan hy aanbied? En daardie seentjie in Johannes 6 toe Jesus vir die skare wou kos gee, kon 5 broodjies en 2 visse aanbied en Jesus kan dit vermeerder. En as Jeremia opdaag met sy jonkheid en sy swak prater, hy sê die Here los dit vir my Jeremia. Moenie jou verskonings voor my deur sit nie. Ek het jou geroep. Jy moet gaan na wie toe ek jou stuur en jy moet wat ek jou beveel vir hulle sê. En moenie vir hulle bang wees nie. Want ek is by jou. Die twee gunsteling woorde wat God oor homself sê in die Bybel wat uh, ons onthou vir al die ander ene, moenie bang wees nie. Maar die eerste woorde wat God altyd oor homself sê, ek is by jou. Hy sê dit vir Moses in Eksodus 3, ek is by jou as Moses sy verskonings uitreik. Hy sê dit vir Gideon in 'n Rigter 6 as hy sy verskonings uitreik, ek is by jou. Hy sê dit vir Joshua in Joshua 1, ek is by jou, moenie bang wees nie. Ek wonder hoekom haal ons nooit God se gunsteling woorde oor homself genoeg aan nie. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Hoor dit, Jeremia. Dit is wat sal gebeur. Ek sal jou red. En toe het hy sy hand uitgesteek en aan my tong geraak, Jeremia 1 vers 9 toe soos wat met Jesaja gebeur. Jy onthou ehm um, Jesaja se goeie verskoning. Jesaja het vir die Here gesê ek kan nie oor die praat nie. My lippe is onrein. Toe sê die Here problem solved. Probleem opgelos. Haal hy 'n koel daar van die ark van die hemelse altaar af, druk hom op Jesaja se lippe. Selle met Jeremia. Hoor nou 'n bietjie hoe werk roeping in die Bybel. Ons het altyd hierdie ding van net predikante en pastore is geroep en hulle baseer dit op uh, Jeremia ensovoorts. Hierdie is 'n spesifieke roeping aan 'n individu. Ons almal het die roeping van Jesus. Volg my. Alle mense, alle gelowiges kry een roeping. Volg my. Maar daar's ook 'n spesifieke roeping tot 'n taak, soos Jeremia hier belewe. En hy moet gaan praat. Dit is interessant dat die Here heel eers sy tong aanraak geen wonder nie dat Jesaja later sê dat ehm um, in Paulus haal hom weer in Romeine 11 aan. Luister 'n bietjie hoe mooi klink die voetstappe van hulle wat die goeie nuus bring. So jy weet noord van daai goeie voete is daar 'n lip, 'n woord wat deur God aangeraak is. Daarom word Jesaja se mond aangeraak. Daarom kry Moses hulp van Aaron wat kan praat. Daarom is Paulus die spreekbuis en daarom Jeremia ook. En dan kry jy 'n visioen. Ehm um, Jeremia, kyk bietjie wat sien jy? En dan sien hy 'n amandeltak. Ehm um, en dan sien hy ook uh, van die noorde af in hoofstuk 1 'n groot bak wat oor die land uitgegooi word. Die amandeltak wat sê dis die vroegste van die bloeisels en die Here sê jy het reg gesien Jeremia 1 vers 11 en dan hierdie kokende pot uit die noorde. Babiloniërs wat op pad is. Ons gaan nog baie oor hulle praat want Jeremia is dan nou die profeet in die moeilikste tyd van Israel. Kom ons vat so 'n bietjie agtergrond en dis lewensbelangrik dat jy hierdie verstaan. Anders dan Jeremia nooit verstaan nie. En dis juis ons probleem. Baie mense haal net 'n paar gunsteling tekste. Almal staan die lig uit Jeremia 29 vers 11 uit. Ek weet wat ek vir julle beplan. Ons gaan nog praat oor hoe ons daai teks in konteks moet verstaan. Of Jeremia 31 vers 31 van uh, ek sal my hart in julle binneste gee. En is reg, maar niemand het 'n idee of soos my Hollandse vriende sou sê 'n clue wat dit beteken nie. En wanneer jy met 'n Bybelskool besig is en wanneer jy met God se woord besig is, dan moet jy in die heel eerste plek die konteks ken. Want God skryf hierdie boek in die eerste plek vir die eerste lesers. Hierdie 52 hoofstukke is nie kronologies nie en dis ons dilemma. Dit is nie bymekaar gesit een hoofstuk soos wat dit volg op die ander nie. Ek het gesê Jeremia tree op in die 5 laaste konings van Juda. Kom ons kyk. Uh Jeremia begin optree in die tyd um van koning Josia. Jeremia sê dit vir ons in Jeremia 1 vers Hy het opgetree in die regering vers 2 van koning Josia uh van Juda, die seun van Amon. Dit was in die 13de regeringsjaar. Ons kalender 626 voor Christus. Nou om koning Josia te verstaan, moet jy weet agter hom lê 57 jaar se goddeloosheid. Voor agter hom sy oupa Manasse en sy pa Amon was vir 57 jaar lank koning, hulle twee saam. Uh, eh, Manasse oor die 50 jaar, Amon het net 2 jaar geregeer voor hy vermoor is. Maar maar die mees brutaalste, goddeloosste, skrikwekkendste koning wat Israel ooit gehad het, was Manasse. Jy moet maar gaan lees van sy gruweldade. Dis hy wat die Asherah-pale opgesit het. Ons kom daarby in die tempel wat kinders vermoorlig geoffer het wat op elke hoogte afgode se tempels gehad het, wat die tempels 'n bespotting gemaak het. En toe kom sy seun Amon en dit het nie beter gegaan nie. En toe hy vermoor word, moet Josia koning word op ouderdom 8. En dan hoor ons in sy 13de jaar, hy is hier van 9 639 ehm, voor Christus, begin sy regering op 'n 8-jarige ouderdom. En hier in sy 13de regeringsjaar in die jaar 626 is Jeremia op die toneel. Jeremia oorleef hom en ek sal dit algaande posisioneer. Koning Josia net om 'n interessante prentjie te maak. So hy word 639 voor Christus word hy koning. 626 voor Christus begin Jeremia optree. In die jaar 609 word koning Josia deur die Egiptenare doodgemaak in 'n skermutseling uh, waarvan ons lees in 2 Konings 22, daar in die um, ehm, Jisrael vlakte, daar van Megiddo se kant af, skiet hulle om te pijl dood, en dan is die Egyptenare in, in charge van Israel, en hulle stel onmiddellik um, sy kind aan, um, ehm, Joahas, maar uh, na drie maande besluit die Egyptiese faroe, hy hou nie van hierdie oukie nie, en hy gooi hom uit, en hulle stel sy broer, Joiakim aan. En Joiakim word 'n groot koning. Hy is die 18de koning van Israel na 3 maande Joahas dan Joiakim. En hy regeer van 609 tot 598 voor Christus. So jy moet hierdie lyn hou. Uh eers koning Josia, dan net so 3 maande Joahas, so hy's eintlik nie 'n faktor nie. Koning Joiakim. Oeg, hy's die koning wat Jeremia gal en gas uh en moeilikheid gee. En baie van die profesieë, veral vanaf hoofstuk 1:22 regdeur, het eintlik met hom te doen. In 598 kom al die Babiloniërs hom uit as hulle die nuwe wêreldmag is. Hulle maak hom dood en um, stel dan onmiddellik vir Jojagin aan en hou ook nie baie van die ouetjie nie en apostel hom Babel toe as 'n gevangene waar hy heel aan die einde van die boek Jeremia 52 hoor jy daarvan. Hy word daar redelik goed aangehou. En uiteindelik word hy vrygelaat en ons het self sy name in Babiloniese registers vandag. En dan is die laaste koning van Juda, koning Sedekia, wat ook 11 jaar regeer. So jy het hierdie koning ehm um, Josia tot 609, dan het jy hierdie goddelose koning Joiakim tot 598 En dan het jy Sedekia van 598 tot by die val van Jerusalem 587. Ons gaan onsself binne hierdie raamwerk met Jeremia posisioneer. Ek sal dit elke keer uh, daaraan koppel. Maar so 'n bietjie terug na die boek Jeremia. 52 hoofstukke. Fris, né? 52 hoofstukke. Jeremia is 'n profeet wat twee soorte styl gebruik in sy profesie. Prosa en poësie. Hy het baie poëtiese gedeeltes. Uh hoofstuk 2 het 'n uh, sewe korter gedigvorm profeseë. Jeremia het ook baie simboliese handelinge. Kom ons kyk gou na 'n paar. Jeremia 13. Ehm um, het ons hierdie interessante verhaal. Dit is eintlik verstommend en as jy bietjie die geskiedenis in ag neem. Ek lees in Jeremia 13: So het die Here vir my gesê, vers 1: Gaan koop vir jou 'n linne gordel en maak dit om jou lyf vas. Kry vir jou 'n linne beld, maak hom vas. Moet dit nie laat nat word nie. Ek het toe die gordel gekoop soos die Here gesê het en dit aangesit. Die Here sê toe: "Vat die gordel wat jy gekoop het, wat jy aan het en gaan na die Efraat toe en gaan steek dit daar weg in 'n klipskeer." Ek het gegaan en dit by die Efraat gaan wegsteek soos die Here dit vir my beveel het. Na 'n lang ruk het die Here vir my gesê: "Gaan nou weer na die Efraat toe en gaan haal die gordel wat ek jou beveel het om weg te steek." en hy het weer gegaan, gordel uitgehaal, maar dit het begin vergaan en dit was nutteloos. Toe sê die Here vir my: "So die Here gesê, so sal ek die groot hoogmoed van Jerusalem en Juda laat vergaan." Nou hier is die ding. Ons lees sommer net so woef woordswarts daaroor, maar by 'n Bybelskool moet ons fyner lees. Onthou waar is hier waar is Jeremia? In Jerusalem. Waar is die Efraat? 3 maande weg, heen en terug. Dis hoe ver hy moet loop hoor mooi, drie maanden te voet Efraat rivier toe, daar waar die Babyloniërse mense is. Kan jy dit glo? Ek meen, dis een profeet van die Heere. Die Heere sê van Jeremia, ek het vir jou profetiese handeling, vat hier die belt en loop na die Efraat toe. En Jeremia sê, is jy seker? Nie vlieg nie, nie met een paard nie, loop Jeremia, en daar gaat hy. En evenskielik is Jeremia weg, en hy gaan begrawe dit, en hy kom terug ten minste drie maanden. En dan sê die Here weer vir hom narig. Jeremia gaan al daai beld en hy sê: "Here, weer u vra toe en terug." Jeremia gaan haal hom en dan word net hierdie een die Here doen hierdie massiewe 6-7 maande proses met Jeremia om een boodskap vir hom te leer. Israel is soos hierdie linne gordel wat daar lê en vergaan. Profetiese handelinge is partykeer baie vreemd. Jeremia 18, 'n minder um omstrede ene, maar 'n baie bekende ene. Ag jy onthou dit. Die woord van die Here het na Jeremia toe gekom en dis miskien een van die bekendste tekste. Want ons ons is baie lief vir Jeremia en ons almal haal hom graag aan. En miskien is die gewildste lied wat ons in die kerk sing of een van die gewildste liedere geskoei op Jeremia 18. Jy onthou? U is die pottebakker, ek is die klei en ehm um, vorm my en maak my net soos U wil kom uit Jeremia 18. Die Here stuur hom na 'n pottebakker toe. Uh 'n Jood seer in Hebreëus en dan sê die Here hy's besig om te jatsar in Hebreëus om ons te vorm soos hierdie pot. Jeremia gaan daarna na die pottebakker toe. Hy sien hoe vorm hierdie ou hierdie pot en dan sy nie tevrede nie. En dan sê die Here Jeremia kyk nou mooi want Israel is soos klei in my hande. So die Here is die heeltyd besig om Jeremia nuwe dinge te leer. Hy sê een oomblik kondig ek aan Jeremia 18 vers 7 dat ek 'n nasie, 'n koninkryk sal afbreek en sal uitroei, maar wanneer hulle hulle bekeer, dan sien ek af van die straf wat ek oor hulle wil bring. Net soos in die pottebakker, hy maak hierdie pragtige pot en dan misluk dit, maak hy dit plat, dan begin hy weer. Die Here sê Israel is so. Hy sê in Jeremia sê nou vir hulle vers 11, sê gaan nou terug. Dan gaan sê vir die Israeliete, so sê die Here, ek berei vir julle ramp voor. Ek is nog besig om 'n plan oor julle te maak. Sjoe, ja, dis my verskriklik mooi. Die Here sê, hy's nog besig om 'n plan met Israel te maak. Dit het 'n bietjie my teologie verander, want ek het nog God se planne is nou klaar. Nee nee, Jeremia leer by die pottebakker. So God leer vir Jeremia 'n fantastiese les. En dan gaan Jeremia terug en dan preek hy dit en dan sê die mense in vers 18 van Jeremia 18: "Kom ons maak 'n plan met Jeremia. Kom ons maak hom dood." Ehm um, so terwyl Jeremia God se plan sien, is daar ehm um, 'n ander plan wat die Here het. <laughs> Ek sien dieselfde in uh in Jeremia 19. Nog so 'n handeling. Die Here sê gaan koop 'n kleipot uh van die leiers van die volk en die priesters en gaan af na die Ben Hinnom dal eintlik die begrafplaas of die ashoop van Jerusalem, daarna die Hinomdal toe, regoor die potskerfpoort en kondig daar aan wat ek vir jou moet sê. En dan sê hy die Here gaan hierdie ramp oor julle bring, soos wat hy moet julle die Baal hier aanbid het en uh dinge hier doen wat teen God se wil is. En uh dan sê die Here verander nou die Ben Hinomdal se naam uh 19 vers 6 na die Moorddal. So jy sien hoe Jeremia besig is om om met simboliek te werk. Ehm um, hy kry 'n ver pad om te loop. Hier moet hy na die moorddal toe gaan. Ek ehm um, ek onthou dat hy ehm um, dat hy eers met die regabiete ek dink is in hoofstuk 35 dat hy hulle nooi en dan bied hy vir hulle wyn aan. Maar Jeremia weet die regabiete mag nie wyn drink nie en dan weier hulle. Dan sê die Here eintlik het Israel so karakterloos geraak. Is eintlik nog net die regabiete wat oorgebly het, maar hulle steur hulle aan geen reëls die res van die volk nie. So is Jeremia besig met een simboliese handeling na die ander. Selfs in in Jeremia 44 gesê in Egipte is gaan staan hy daar voor die farao se paleis en dan lê hy sulke planke uit dan sê hy ehm um, die farao gaan ook so getrap en doodgemaak word. Hy's 'n simboliese profeet met sy lyf profeteer hy. Die heeltyd leer God hom nuwe dinge. Hy pas sy styl aan. En ehm um, hy word vir 40 jaar die man van die Here. Dit is Jeremia wat ehm um, uit Anatot afkomstig is. So lees ons in Jeremia 1 vers 1. Nou om uit Anatot te gekom het, het al klaar bietjie 'n vraagteken oor jou geplaas. En ons hoor boonop hy's 'n priester ook. Sjoe. Priester en 'n profeet. Nou meeste priesters uh as jy 'n priester is, dan moet jy as 'n priester optree. Ons het geen aanduiding dat hy as 'n priester ooit optree nie, want jy erf priesterskap. Jy gaan swat nie daarvoor nie. En tog uit Anatot. Hoekom sê ek Anatot is ons strede? Want ek lees in 1 Konings 2 dat koning Salomo vir Abiatar soontoe uitverban het. Nou dis net so 5 km noordoos van Jerusalem maar dit is die plek waar has-beens en nobodies en gevaarlike ouens onder huisarrest geplaas is. En Jeremia kom van daar af en is vir ons duidelik dat hy die hele tyd behalwe in die tyd van koning Josia so bietjie op die rand staan. So kom ek trek gou saam. Uh, wat het ek tot nou toe gehoor oor Jeremia? Hy uh, is die grootste boek in die Bybel versgewys. Hy is die profeet wat vir 40 plus jaar optree. Hy tree op tydens die laaste 5 konings van Juda, koning Josia van 639 tot 609 voor Christus. Dan is Joahas so vir 3 maande. Dan kom Joiakim van 5 5 um, van 609 tot 598. So daai 11 jaar is Jeremia profeet. Vir 3 maande is daar uh, is Joiakim, dan word hy afgegooi, dan is Sedekia weer op daar by die 11 jaar, 598 tot 587 en deur hierdie hele tyd is Jeremia aan diens. En ons het gesien hy gebruik simboliese handelinge, God het 'n swaar roeping op hom. En en kom ons sluit net hierdie hierdie stukkie van ons reis af um, met die lyn wat veral in Jeremia 11 tot 20 baie gebeur. En dit is dat Jeremia baie bewus is dat dit geen maklike roeping is nie. As jy gedink het dit was 'n loopie in die park Onthou jy waarmee ons begin het, die Here wat vir Jeremia sê: "Ek wil hê jy moet saam met perde hardloop." Maar nou maak die voetsoldate jou moeg. Jy's nie eers 'n veilige land veilig nie. Ek wil jou by die digte bosse van die Jordaan hê. Miskien 'n teks vir ons hier in Suid-Afrika. Die Here het ons gebou vir onveiligheid. Jeremia, shape up. Jeremia, meld aan. En nou hoor ek in Jeremia 15 hoe Jeremia sy bedankingsbrief uitstuur vir die Here hoe hy eintlik by sy ma begin kla in Jeremia 15 vers 10. Elende het my getref, ma, toe ma my in die wêreld gebring het. Ek is 'n man wat dwars deur die land mense moet beskuldig met hulle moet twis. Jy moet lees in hoofstuk 16, die Here het hom verbied om te trou, so hy kon nie 'n vrou en kinders hê nie. En die Here het vir hom gesê jy mag nie in 'n huis ingaan waar daar vrolikheid is en waar daar droefheid is nie. En nou klaai, hy sê ek het aan niemand iets geleen nie en tog vloek almal my. En tog vervloek hulle my ook. Ek meen, ons het gesien in Jeremia 18 die ouens het planne gemaak. Daar was gereeld doodsvonnisse teen hom. Pas gergooi hom in houtblokke. Uh staan hy daar in die tempel in houtblokke. Ehm um, ouens sou uh, eh, gooi hom, ons gaan nog sien in Sedekia se tyd, hoofstuk 6:37. 38 gooi hom in 'n modderput en haal hom uit en gooi hom in nog 'n slegter een. Jeremia se lewe hang lewenslank aan 'n draadjie. Hy's onder huisarrest, daar's 'n kontrak uit om hom dood te maak. Hulle slaan hom uitmekaar. Nou klaai, hy sê Here, hoe kan dit nou wees? Die Here het beloof, ehm um, Jeremia 15 vers 11. Ek laat jou op die volk los, maar ten goeie. Ek sal vir jou by jou vyande ehm um, voorspraak doen. En dan ehm um, dan uh, sê hy vers 17, Here God Ek kon nie sit waar daar gelag word nie. U het my in besit geneem vol van ontwaardiging. Waarom is daar nie 'n einde aan my pyn nie? So Jeremia ja, vat dit nie goed nie. Hy skryf sy bedanking uit. Hy sê: "Here, ek kan nie meer nie. Dis nie fair nie." Die ander profete, daardie hofprofete wat die sweet nothing sê, die koning dine and wine hulle, hulle hulle word die koning se helde en ek lê in 'n modderput. En uh, ek kon nie meer op u vertrou nie, sê hy. En nou antwoord die Here. Vers 19. As jy jou woorde terugneem, Jeremia, Jeremia 15 vers 19, sal ek jou weer in my diens neem. As wat jy waarde het, ehm um, en nie onsin praat nie, kan jy weer namens my praat. Die mense moet jou volg, nie jy vir hulle nie. En ek sal jou weer sterk maak soos wat die Here gesê het in sy roeping, 'n bronsmuur wat nie waardeur niemand kan dring nie. Ek is by jou. Ek sal jou help. Moenie bang wees nie. Ek sal jou bevry en maak die Here weer sy roeping vas. Luister en kom ons sluit daarmee af. Jy bedank nie by die Here nie. Dis die Here wat afdank wanneer dit hom pas. Jy bedank nie. Shape up. Maak stywer vas jou skoenveters. Jy moet saam met die perde hardloop. Jy dink dit gaan swaar. Ek is by jou. Wie het gesê ek skuld jou 'n maklike lewe? Ek skuld jou 'n lewe in my teenwoordigheid. Trek terug jou bedanking. Moenie vir mense bang wees nie. Gaan nie jou omstandighede verander nie. Ek gaan jou sterk maak deur my gees. En Jeremia, die mense moet jou volg, nie jy vir hulle nie. Dit is vir my een van die mooiste woorde in die boek Jeremia. Dit is die woorde wat 'n leier moet hoor, iemand wat in die Here se diens is. Moenie agter die stroom aangaan nie. Dis dooie visse wat net wegdryf. Mense moet jou volg. Wat 'n profeet, 40 jaar uh, in diens van die Here. Hy het toe sy skoenveters vasgemaak en hy het op weer 'n keer sy voete ingeslaan en vir meer as 40 jaar Jeremia 'n getroue man van die Here. Moenie die mense volg nie. V uh, laat hulle jou volg. Waarvoor is jy bang? Die Here is by jou. Kom ons bid. Dankie Here vir Jeremia. Dankie dat ek by hom kan leer. Leer my om ook my hakke in te slaan en 'n man en 'n vrou van die Here te wees. Amen. Thank you.